Saluton kai bon venon al mio nuovo episodio. Odio mi trovigias en traino kai tio estas uh, escepto. Kai do vi vidos eh, dum la medito momento in eh, el mia viaggio al Horn en kiu mi rencontigis kun uh, unu la mia collegino kai tio estis ankaŭ escepta afero. do giù la medito giù la bildoin in cune cun la medito resto con ni cun medito con ni dankon Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Hodiau estas eh, dimancio kai mi legos skai meditos kun vi sur eh, speciala texto kiu estas la aldono alla dua libro iaro millo octcent octdec hoc kiu trovigas en la sectio Antao paroloi pli precise je pagio tridec Ok estas multai, kiui comprenante bone la utilezon del afero, falis al gi en la comenzo tre varmege, certe credante che post quelcae monatoi la tuta mondo iam estos plena della la lingvo internazia, sed, ciam post quelca tempo ili vidis che la mondo estas ancora o tranquilla, che la plei granda parto del mondo ec ancora onestia pri la afero che la gazeto ne alportas ciutage sensazia e novagioin per la del afero, ili tutte malvarmigis por la afero. Carai subtenantoi, carai amicoi della medito serio, la hodiaua el tiro inspirigis e la demando chi un oni starigis al mi pri esperanto kai mi povas reformuli gin eh, tiel. Kiam la chansoi che esperanto iju la vera internazia lingvo for vaporigis kai kial mia opinie bone la problemo respondi al demando tia estas che la demando estas rara estas tiom da implizai priugioi credoi pri esperanto che respondi al gi estus ne nur ne giusta movu sed ec ne justa. kial mi diras tion char la plei grava anta uiugio estas che la historio de esperanto bildi gius kiel linio kiel sago recte al celo cae la celo estas che esperanto igiu la plei pova lingvo de la mondo ie internazia nivelo. Facte che gi prenu la locon de la angla non tempe. Certe tio estas unu e la ideoi malanta o esperanto sed ne la ideo de ciui parolantoi cae mine volas paroli pri la ni diru moderna movado do kiam estigis uh, teio kai poste la manifesto de raumo kai la sequo. ne mi ech parola aspri la pionira e poco tio signifas la unua generazio iam tiam estas diversa idealoi kai nur la interna ideo estis la firma ligo inter la parolantoi Do ni attentu, antau ol respondi al demandoi, pri la implicai informoi, pri la implicai assertoi, qui subtenas la demandon mem. Dankon pro via attento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.